Hello everyone. Okay, today kita nak masak honey lemon roasted chicken with potatoes and of course kita ada carrots. Ini adalah bahan-bahannya. Okay, Osha gunakan bawang putih, halia, sos cili, sos tomato, sos tiram, secukup rasa, honey, paprika, smoked brown, kentang, carrot, lemon, dan tepung gandum untuk gravy. Tapi dalam video ni, saya tak letak pula video untuk buat gravy. Tapi senang saja, okey? Okey, kita nak mula memasak. Pertama sekali, kita campurkan segala-gala adunan uh, bahan yang ada. Kita masukkan bawang putih. Kemudian, masukkan halia. Ini semua saya tumbuk halus ada juga saya cincang berapa banyak nak pakai terpulang kalau banyak ayam banyaklah ini Saya buat enam per ayam ini sos uh, tomato kemudian masukkan semuanya uh, kita nak masukkan sos cili pula tak kisahlah apa-apa brand janji sos cili janji sos tomato okay, letak aja and kita ada sos tiram campur je satu kali. Ha, kalau dia dengar suara-suara berbisik tu dekat belakang tu, dia signal. Maggi secukup rasa. Okey, janganlah letak semua apa pada-padai lah. Okey. Kemudian kita gaul, gaul, gaul, gaul, gaul. Gaul rata, gaul rata. Sebab kita nak marinate atau kita nak perap ayam ni sebelum kita bakar. Jangan lupa letak ni dia. Paprika smoked brown um, powder. Okey, supaya dia macam uh, supaya <laughs> supaya uh, dia more flavorful orang cakap ah uh, okey garam jangan lupa tapi jangan letak banyak sangat sebab ni Osha letak 6 per helai kena bagi ada rasa sedikit lah okay go go go go go go go go go go go ah oh, mai honey kita campurkan sekali supaya dia ada rasa pedas-pedas, uh, ada rasa manis, ada, ada rasa ada rasa macam barbecue sikit. Lepas tu kita akan uh, perahkan lemon sedikit. Jadi jangan letak semua. Yang selebih tu I nak letak susu-susu dekat ayam nanti. Okey, perahkan kau lagi, kau kau kau kau mana tak besar tangan kan? Ah. <laughs> Makan je kerja. <laughs> Oh siap, eh comel betul tangan aku Kemudian kita sapulah paha ayam dengan sos yang telah pun kita sediakan tadi And then uh, kita sapu semua, uh, ada enam ketul paha ayam Tada! Ada kentang, ada carrot Ha, dan kita bakar dalam oven. Ini ambil masa dalam almost satu jam juga lah. Inilah dia. Honey lemon roasted chicken with potato and carrot. Selamat mencuba. Thank you for watching guys. Spread the love, spread the video dan selamat menjamu selera. Don't forget to like, subscribe and share. Oh my gosh. Ciao.